Amen. 你撕？嗯，我真撕哦，你要穿进去。 舞 dance workshop，哒哒，耶！啊，妈妈呢？妈妈在后面。我妈呢？ like that. Quack. Quack, quack, quack. Quack. Wait, hello. Quack. Quack. Quack, quack. Quack. Vô phản nhìn kìa. Mẹ. Mẹ thì ra cho mò. Mẹ mẹ, đằng mẹ mẹ. 工厂，今天会跟大家分享一下我们在荷兰是怎么做起来的。So first of all, does anybody know anything about cheese or Dutch cheese? No. No, no. We know nothing. Thank you.